वर्डप्रेस वापरून वेबपेज क्रिएट करण्याच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे या सूचना मराठीतून मुद्दाम देण्यात येत आहेत मी Aarti Phadke K J Somaiya college of engineering Mumbai इथून बोलते आहे या व्हिडिओमध्ये आपण वेबपेज क्रिएट कसे करावे त्याला योग्य असे शीर्षक आणि टॅगलाईन कशी द्यावी त्याच्यासाठी ॲप्रोप्रिएट इमेज किंवा फोटो कसा ॲड करावा आणि पहिला ब्लॉग कसा लिहावा याबद्दलच्या सूचना बघू उरलेल्या सूचना आणि फीचर्स उर्वरित व्हिडिओजमधनं दाखवण्यात येतील वर्ड प्रेस डॉट कॉम नावाची साईट आपण वेबपेज क्रिएट करण्यासाठी वापरणार आहोत म्हणून वर्ड प्रेस डॉट कॉम या वेब पेज वर आपण जातो आहोत आपण नवीन युजर असू तर गेट स्टार्टेड हा ऑप्शन आपल्याला वापरायला हवा जर आपला अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड असेल तर लॉग इन करायला हवे मी माझ्या जुन्या अकाउंटमध्ये ईमेल आय डी आणि पासवर्डच्या थ्रू लॉग इन करते आहे त्यानंतर माय साईट्स वर क्लिक करून स्विच साईट्स वर क्लिक केल्यानंतर एक्झिस्टिंग साइट्स मला दिसता आहेत आणि ऍड न्यू साइट असा ऑप्शन मला दिसतो आहे जर मी नवीन युजर असेल तर मी गेट स्टार्टेड मधून नवीन वेबसाईट क्रिएट करू शकतो आणि अकाउंटही क्रिएट करू शकतो पहिली स्टेप मी माझ्या वेबसाईटसाठी सिलेक्शन करते आहे ऑप्शन आर्ट असा घेतला आहे पहिला option start with a website मी कोणचीही थीम वापरत नाही आहे म्हणून स्किप फॉर नाव अशा ऑप्शन घेतला आहे माझ्या वेबसाईटसाठी माय आर्ट टुडे असा योग्य असे टायटल किंवा शीर्षक मी दिले आहे my art today blog dot WordPress dot com असा ऑप्शन मला सूचित करण्यात येत आहे तो मी घेते आहे आणि स्टार्ट फ्री वर क्लिक करते आहे अशा पद्धतीने माझी वेबसाईट क्रिएट झालेली आहे त्याला टायटल अद्याप दिलेले नाही ब्लॉग पण अद्याप लिहिलेला नाही आणि कुठलाही फोटो इथे अवेलेबल नाही मी जेव्हा कस्टमाइज हा ऑप्शन घेते तेव्हा मी साईट आयडेंटिटी कस्टमाइज किंवा लिहू शकते योग्य असे टायटल मला देता येते मी त्याला माय आर्ट असे टायटल दिले आहे आणि art is essential for human life अशी टॅगलाईनही दिलेली आहे मी जेव्हा सेफ आणि पब्लिश असं म्हणते तेव्हा हे टॅग टॅगलाईन आणि टायटल माझ्या पेजसाठी सेव्ह होते त्यानंतर मी हेडर इमेज माझ्या पेजसाठी ऍड करू शकते मी ऍड न्यू इमेज वर करते आणि मला जी योग्य वाटत असेल ती इमेज इथे ड्रॅग आणि ड्रॉप या पद्धतीने ऍड करते आहे ही इमेज जेवढी हवी असेल तेवढीच सिलेक्ट अँड क्रॉप पद्धतीने मी यूज करते आहे ही इमेज एवढी क्रॉप करून मी माझ्या ब्लॉगसाठी ॲड करणार आहे सेव्ह आणि पब्लिश म्हणल्यानंतर माझ्या पेजवर ही इमेज ॲड झालेली आहे अशा पद्धतीने माझ्या पेजचे नाव my art art is essential for human life ही टॅगलाईन आणि हे ही इमेज इथे दिसते आहे होम अबाउट कॉन्टॅक्ट असा मेनू ऑटोमॅटिकली या पेजवर आलेला आहे मी अद्याप माझा पहिला विचार किंवा पहिला ब्लॉग येथे लिहिलेला नाही एडिट वर क्लिक करून मी माझा पहिला ब्लॉग लिहू शकते आर्ट इन लाइफ असं त्याला मी टायटल दिलेलं आहे This is my first thought about art in life अशा पद्धतीने मी माझे विचार इथे एडिट करू शकते हा एक सामान्य एडिटर आहे यात मी इमेजही ऍड करू शकते जी होती एक इमेज ती मी डिलीट केलेली आहे अशा पद्धतीने मी ब्लॉग जेव्हा लिहून कंप्लीट करते आणि मला जेव्हा तो पब्लिश करायचा असतो त्याला मी अपडेट असे म्हणावे so art in life this is my first thought about art in life अशा पद्धतीने तो ब्लॉग कोणी लिहिला आहे त्याचे नाव तारीख असे माझ्या वेबपेजवर दिसेल सध्या आपण एवढ्याच गोष्टी बघूया about web page creation adding image and writing first block उरलेल्या सूचना आणि फीचर्स आपण उर्वरित व्हिडिओजमधनं बघू